wayne wayne wayne handaanqoon koo waa argatteetti re'aadha. Eessa bahan laata isaan meelaaleen kennaniiru fi laata. Handaanqoo kootii minaan kennitan jettuuf hojii mana keessaa qabadhee ani hin kenninee fi akkuma kanaan waa jalaayyuu hin haramne hin arganne akkuma kanaan jirti. Kosii indaanqoo dhiiraan jechuu fe'ati hojiin kun sirra darbee naanii na hojjechiisuudha yaattu amma hojiidha qofan yaa nama kutuu waan hin yaadu naa kenni. Maana duwwaa firiidha moo yoo wal gargaareen hundinuu faayidaa keenya kennitani maal taana duwwaarra keessan siniif sooriidha. Kosii indaanqoo jechuudha maal inni baltamii dhufe inni kun hettamuttami hin dhafii maal inni. Isirra dabarfatee naanii harii naan jetti. Jo, bootamama kam jirtu? Beela kam jirtu nagaadha. Nagaadha akkam? Nagaadha. Nagaa. Ani maqaan koo Margaa Soorii Gammadaan jedhama. Hojjetaa misoomaa ganda Booredessuuti. Har'ammoo kan isin bira dhufeef haalatti isin handaaqa horsiistan haadha manaa haadha warraa keessan wajjiniitiin akkasinitti kunuunsitan daawwachuu dhufe. Jaarsumaatiin argatte isin anoo mana jaariyannaa mana jaaree waan nyaata isin moo kan ittiin kennuuf isiidha. Kanarratti maali egaa wanti ittiin walgargaarsa hojii bakka isinan qabaa'an kanaaf walgargaarama ta'ee wajjin hin jiraanna maali egaa. Ishi tole abbaa manii jaarsummaa waan natti himatan hin qabanii an akkamitti akkasin waliin taatanii e, lukkuu kana horsiistanii waliin walgargaartanii kanarratti hubannoo e, sinii kennuuf hin dhufe. Maal ishii maal barbaachisaa miti ani waan ta'e namatti miti waan ta'e hojii mana keessaa hojjetaatti isiin waan ta'e nama fita. Na raawwadha. ashee abbaatamaa tamaam kanneen haadha manaa keessa waama jechuu barbaade bakka tokkotti hubannoo wal fakkaataa argatanii e, wal gargaartanii jiruuf jireenya keessan akkasiin jijjiirtaniif hubannoo isinii kennu. isin dhagayeera kuttaa dhugaa waliin dubbanna. Ishii gaariidha qaawwaa osoo booda dhugne wayya gara garuma dhimma dhufne dhufne sanatti deemna. Egaa abbaa tamaami hojii qonnaa keessattis ta'e hojii mana keessaas ta'e abbaa manaa fi haati manaa walii galanii hojiin hojjetan taanaan galiin keessan oomisha muuftummaa keessan gadi bu'uu danda'a. Garuu immoo yoo walii galtan hojii mana keessaas hojii sabaa keessa walii galtanii hojjetan galiin keessan dachaatiin dabaluu danda'a. Kanaafis si walii galtanii hojii keessan isa keessa isa manaas walii galtanii gaafa hojjettani eh, sirriitti jijjiiramu guddaa agarsiisuu dandeessan. Kanaafuu hojii qonnaa eh, hojii qonnaas ta'e hojii qabeenya keessan gama kamiinuu jechuudha. Yoo waliin taatanii hojjetan waan hundumaa waan qabdan hundumaa irratti waliin murteessuu dandeessan. Hadha garuu waan namatti toluun dhagaa oolee rakkoo kootii jedhee isinitti mannaan lukkuudhaa kooma Eh, sala inni sala darbe darbeera Amma isa siichiitti walii gallee xiyyeeffannee hojii waan hojjennu hojjenna. Dhuguma isa caala siluma. Eh, marga guyyaa hadhaa kana akkaataa lukkuuttiin kunuunsanuu sinitti nima jettee kanaaf akkaataatiin nu gorsitu mee nutti. Egaa lukkuu kana eh, kunuunsuuf baay'een isaanii dirqama miti. Lukkuu kana kunuunsuuf tokko bakka qulqullaa. filachuu. Kanaafuu haala baay'ina lukkuu keenyarra dhaabbanne mana ishee qopheessina. Inni biraan immoo lukkuu sanyii fooyya'aa ogeessaan mariisinnee bitanna. Kanaafuu manni lukkuu kun bakka bineensonni adda addaan geenyatti ijaaramuu qaba. Bineensota adda addaa kan jedhaman immoo tokko adurree, lama hantuuta, sadii saree, arfaffaa, afur allaattiiwwan garaa garaa waan kana fakkaatan jiru waan ta'eef bakka isaan geenyatti ijaaramuu qaba. Kanaaf kan isaanii bakka isaan hin geenye kan jennu dhukkuboota garaa garaa itti fiduu waan danda'aniif nyaachuullee danda'u waan ta'eef bakka isaan hin geenyetti ijaaramuufi qabu. Egaa akkuma beekamu gosti sanyii lukkuu fooyya'aa kun gosa hedduutu jira. Kan foonii ta'u jira, kan hanqaaquuf ta'u jira. Kana keessaa kan siniif ta'u sin mari'attanii karaa ogeessa qonnaa akkan isinii dhiyaatu yookaan akkan isinii bitamu gaafachuu dandeessan. Mee sanyii andaan koo kana sanyii wayyaa arga binne manatti galchine maal gochuudha? Kallattii maan gara kunuunsa horsiisa lukkuutti seena. Kunuunsi lukkuu kan godhamuu fi qabu nyaatarraa ka'a. Nyaanni ishee guyyaatti marsaa sadii kennamaa fi ganama, galgala fi guyyaadha. Nyaata nyaanni ishee kun immoo kan kennamuu fi qabu nyaata madaalawaa ta'uu qaba. Nyaata madaalawaa kanneen jedhaman immoo kan akka pirootinii, kaalsheemii fi viitaaminiidha fi mineraalota garaa garaa jechuudha. kan akka pirootinii kan jedhamu boqqolloo kaalsheemii kan jedhamu immoo lafee yookiin immoo lafee daakamee jechuudha yookiin tubamee kennamaaf. vitaaminii kanneen jedhaman immoo jechuudha biqiloota magariisaa kanneen akka raafuu fi biqiloota garaagaraa kanaan kunuunsa ishee gochuu qabna. Kunuunsi lukkuu kun jechuudha mana ishee sirriitti qulqulleessuu qabna. Manni ishee kan qulqullaa'u immoo jechuudha haraan achi keessaa sun haramee ba'uu qaba. Garbiraan immoo jechuudha bishaanii fi inni isheen bishaanitti dhugduuf kan isheen nyaannetti kennamuufi qabu yeroo yerootti qulqullaa'u qabu. Egaa kunuunsi ishee inni biraan uffata uffata uffata uffata keenya jechuudha. Uffata gara mana lukkuutti seennuuf uffata saba keetiin oolu adda baafachuu qabnaa jechuudha. Uffata lukkuu gaafa adda baafannu kan ishee addatti baasnee gaafa gara mana isheetti seenu. Uffata keenyas caammaa keenyas hundumaa jijjiirrannee seenuu qabnaa jechuudha. Sana seenuun duratti Eh, keemikaala bare keemikaala masxaxabaatti goone caammaa keenyattiin cuumne seennaa jechuudha. Keemikaalli sun immoo kan cuumne seenu baakteeriyaan garaa akka dhukkubni garaagaraa itti gara handaa lukkuu sanaatti hin seenneef nu gargaaraa jechuudha. Waan isin qopheeffattan immoo jechuudha eh, tokko bottii gaawonii eh, garbiraan immoo bishaan keemikaala wanti harkatti kaawwatanii fi nyaata ishee nu qopheessu. Lukkuun tokko nyaata ishee nyaattu jechuudha. guyyaa tokkotti eh, giraama 90 hanga 95 nyaatti. Hankeenyam lukkuun keessan amma lukkuu shan jira waan ta'eef lukkuun shan eh, guyyaatti giraama dhibba afuriif shantama hanga dhibba afuriif eh, torbaatamii shanii nyaata. Amma waa baay'ee baraa jirra. Na hubachuu keessaniif guddaa galatooma. Mee ama uffata kana uffadhaati akkaataatti lukkuu kunuunsani natti agarsiisa. Egaa kunuunsa horsiisa lukkuu irratti haala kanaatiin na hordoftanii haala kanaatiin hojjechuu keessan guddaan sin galateeffadha. Gara fuulduraattis haala kanaan hojii mana keessaas hojii sabaa keessa walii galtanii hojjetan galiin keessan dachaatiin dabaluu danda'a. Kanaafis si walii galtanii hojii keessan sabaa keessa isa manaas walii galtanii gaafa hojjetan sirriitti jijjiirama guddaa agarsiisuu dandeessan. Hubannoo nuuf kennitaniif galatoomaa isinis. hubannoonuu nuu kennitane kanaaf isinis galatoomaa. Jamaaddaa ga'a.